Ola, son Denis de Quinto e hoxe vou vos ler o conto de O can de Milo de María Marai e da editorial Calandrac. A Milo gustaban os cans, desexaba ter un, fose como fose, grande ou pequeno, salvaxe ou doce, silencioso ou ladrador. Un día, mentre regresaba a súa casa, Milo atopou a beira do camiño cunha bola grande peluda. Queres ser o meu can? Chamareite Peluso, díxolle, como se entendese. O animal saltou alegremente e acompañouna. Peluso e Milo fixeron inseparables. Corrían un tras do outro, xogaban e ian xuntos ao río. Pasaba o tempo e Peluso medraba e medraba sen parar. Que patas tan grandes tiña! A Peluso, como a todos os cachorros, lle brincar e sempre semellaba ter moita fame. Pero non só comía o que adictan comer os cans, tamén lle gustaban os arandos, as frambuesas e o mel. Peluso facía algo distinto do que facían outros cocelos. Camiñaba sobre dúas patas. Milo pensaba, o meu can é moi especial. Pero un día, Milo tivo que levar a Peluso ao veterinario. Mentre agardaban a que lles chegase a súa quenda, os demais animais e os seus donos non deixaban de mirar a Peluso con asombro e temor. Milo non entendía por que lle tiñan tanto medo. Peluso era tan bo e tranquilo Por fin os fixeron pasar. O veterinario sorprendeuse ao ver a pelusa e díxolle moi serio amigo. Este animal é moi perigoso. Non te decatas que, que non é un can? É un oso. De nada serviron as explicacións de Milo, que era moi tranquilo, manso e o seu mellor amigo. Meteron a peluso nunha gaiola e levárono para o zoo. Milu ia cada día a visitalo. Sentaba dal ao lado da gaiola e desde o outro lado Peluso miraba para ela con tristeza mentres medraba e medraba. Dábanlle a súa comida favorita, pero o oso apenas a tocaba. Seguro que botan falta correr, xogar e ir ao río, pensaba Milu. Así que, decidida a acabar con aquela situación, ideou un plan. Unha noite, Milo sen, con sigilo no zoo, sen que ninguén avise, e... Xuntos camiñaron de volta a casa. Fin.